අයිබෝවන් සත්‍ය අපක්ෂපාති මධ්‍යස්ථ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය ප්‍රමුඛයා සිතටව උදෑසන ප්‍රෘති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ. මම උදේශවා නිටම ගෙදර ප්‍රථමයෙන් උදෑසන පුවත් සිරස්ථල. දේශීය නයත ප්‍රතිවියහගත කරන්න වෙනවා. මහ බැංකු අධිපති කියයි. දේශීය නය ප්‍රතිවගත කිරීම සම්බන්ධය මොකක්ද මේ තත්ත්වය සහයක මේ ෆයින්ලයිස් කරන්න කවදේ පැරමිටස් ඒක අපි ළඟදම ෆයිලස් කරන ඉවර කන්න බලාපොරත්තු ඉතා එක්මනීම. අල්ලෙස සහ බෙහෙත් මාෆියාව ගැන රවි කුමුදේශ් කියන කතාව. ප්‍රථමයෙන් නවධානය දේශය පුවත් වෙත දේශීය ණයද කඩිනමින් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න සිදුවන බව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පවසනවා. එහිදී බැංකු පද්ධතියද ස්ථායීව පවත්වාගෙන යුතු බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. හරියටම මේ ගැන කුමක් කරන්නේද මේ මොහොතේ තමාද දන්නේ නැති බවයි පසුගියදා පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඔහු සඳහන් කළේ. දැන් ආර්ථිකය පිළිබඳ අප තබන සටහන. දේශීන අය ප්‍රතිවගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද මේ தත්ත්වය සහ ඒක මේ ෆයිනලයිස් කරන්න කවදේ පැරමීටර්ස් ඒක අපි ළඟදිම ෆයිනලයිස් කරන ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් ඉක්මනින්ම දැන් ඔය හෝල්ඩින්ග්ස් මේ ඒවා රිප්‍රොෆයිල් කරද්දී මේ මොන හරි මේ ඉම්ප්ලිකේෂන් කරද්දී මොන හරි මේ මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔය සම්බන්ධයෙන් ඔය ට්‍රෙෂරි ඒක මොකද්ද කරන්න කියලා තාම මාත් දන්නේ නැහැ ඒක මේ කරද්දි මොන හරි මේ මේ කැපිටලයිස් කියනවා. හැමෝටම එක සැරේ කියන්න ඕනේ ඒක. කැපිටලයිසේෂන් රිස්ක් එකක් මොකක් හරි තියෙද ඒක ඒක සම්බන්ධව මුකුත් නැහැ. ඒකනේ අපි කියන්නේ බැංකු මුලපති උත්සාහවත් රැක ගන්නා ගමන් තමයි මේ කරන්න කියන එක අපි හැමතිස්සෙම මේක එදත් කිව්වා අදත් කියනවා. සැබෑවටම දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කිරීමට යාමේදී මෙරට බැංකු පද්ධතියට කුමක් සිදුවේදැයි අප විමසා බැලුවා. මේ ඒ පිළිබඳව කතා කරන පේරාධනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා හා සංඛ්‍යාන අධ්‍යනාංශයේ මහාචාරය වසන්ත අතුකෝරල. විදේශීය ණයකරුවන්ගෙන් අපිට ලැබෙන සහන මොනවද කියන එක පිළිබඳව විධිමත් අධ්‍යයනයකින් යුක්ත යුක්තව තමයි දේශීය ණය ප්‍රතිබිම්බ ගත කර දෙයකට අවශ්‍ය වුණොත් යා යුත්තේ. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක තමයි මධ්‍යම බැංකුව විසින් දක්වලා තියෙන්නේ අපි මේ ඉක්මනට දේශීය ණය ප්‍රතිබිම්බ ගත කරණයට යන්නට ඕනේ කියන එක. මේ දේශීය ණය ප්‍රතිබිම්බ ගත කරණයට යොමු වීම තුළ දේශීය ණය කපා හැරීම බැංකු සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සතු ද්‍රවශීලතාවයට දැඩිව බලපාන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ආර්ථික මේනකට හැකිලමින් පවතින ආර්ථිකයක්. මේ ආර්ථිකය තත්ත්වය තවදුරටත් නරකාතට ගමන් කිරීමට යම් ආකාරයකට හේතු වෙන්නට පුළුවන් කියන කාරණය තමයි අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිවැරදි දිශානතියකට ගමන් කළද මේ වසරේ ආර්ථිකය හැකිලීමක් බලාපොරොත්තු වන බව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පෙන්වා දෙනවා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත්කනු ලබන ආසියානු සංවර්ධනය පිළිබඳ විවරණයේ මේ බව සඳහන්ව තිබෙනවා එයානුව ආසියානු රටවල් අතුරින් රින ආර්ථිකයක් බලාපොරොත්තුවය හැකි එකම රට ශ්‍රී ලංකාව බවයි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පෙන්වා දෙන්නේ දෙදහස් විසි දෙක වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සියට හතයි දශම අටකින් වේගයෙන් හැකිලී ගිය අතර දෙදහස් විසිතුන වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සියයට තුනක් පමණ හැකිලනු ඇතැයි අදාළ විවරණයෙන් පුරෝකතනය කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත් තත්ත්වයට පත්කිරීමට යායුතු මඟ දිගු බවයි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව එළිදක්වමින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ උත්සව් කුමාර් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික වශයෙන් ප්‍රකෘතිමත් තත්ත්වයට පත්වීමට නම් රටේ බාහිරමෙන්ම අභ්‍යන්තර ආර්ථික අසමතුලිතතාවයට මුල්ලූ හේතු සහ ඒවාට විසඳුම් සෙවීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. මේ අතර වසරේ පළමු කාර්තුවේදී දේශීය ආදායම්බදු දෙපාර්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන විසිපන්දහස් පන්සිය හැත්තෑ හතක ආදායමක් උපයා තිබෙනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දේශයාදායම් දෙපාර්තමේතුව සඳහන් කළේ ජනවාරි මාසේ රුපියල් මිලියන තුන්දහස් එකසිය හයක් සහ පෙබරවාරි මාසේ රුපියල් මිලියන දහදහස් පන්සිය හතලියක් උපයා ඇති අතර මාර්තුමාසේ එම ආදායම රුපියල් මිලියන එකොළොස් දහස් නමසය තිහක් දක් දක්වා වර්ධනය වූ බවයි. පුද්ගල අත්තිකාරම් බද්ධට අදාළවයි දේශී ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව මෙම ආදායම උපයා ඇත්තේ. මෙම වාර්තාවට අනුව ජනවාරි මාසේ සිට මාර්තුමාසය දක්වා කාලය තුළ බදු ආදායමේ ක්‍රමික වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙනවා. P අකුර අයින් කොට A අකුර ඉදිරියට දමා ත්‍රස්ත පනත භයානක කර ඇති බව අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්. අර 1979 අංක 48 දරන අපි එපයි කියලා කියපු ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතේ කියන PT එක වෙනස් කරලා P අකුර අයින් කරලා A අකුර ගෙනලා ATA කියලා කලින්ටත් වඩා වෙනස් විදියට බලතල වැඩි කරලා ත්‍රස්ත විරෝධී පනත කියන නමින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ පනතේ බරපතල ප්‍රශ්න ගොඩක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. රටේ ජනතාව මේ මොහොතෙත් ඉන්නවා තමන්ගේ අයිතීන් ඉල්ලමින්. තමන්ගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර ඉල්ලමින්. ඒතොර දැන් ආණ්ඩුව කරන්න ඕන මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන එක. හැබැයි ආණ්ඩුව කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර ඉල්ලන ජනතාව මර්ධනය කරන්න නව පනතක් ත්‍රස්ත විරෝධී පනත නැවත වටයකින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒතොර එතනින් එහාට ගිහිල්ලා දැන් මේ ත්‍රස්ත ක්‍රියා කරනවයි කියලා කිව්වට පස්සේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව මත දැක්වුවට පස්සේ ආණ්ඩුව විරුද්ධව කතා කරාට පස්සේ ආණ්ඩුව විරුද්ධව විරෝධතා දැක්වුවට පස්සේ දැන් කියනවා එහෙමනම් රටේ ත්‍රස්තවාදය තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ත්‍රස්තවාදය කියන්නේ කියලා මේ නිර්වචනය ඇතුලේ ඒකට අදාළව මුද් මුද්‍රිත මාධ්‍යයක්වත් ප්‍රචාරය කරන්න බෑ. එතකොට මේ කියන විදිහට WhatsApp status එකක් දාන්න බෑ. Facebook comment එකක් දාන්න බෑ. Facebook එකේ post එකක් දාන්න බෑ. පත්‍රිකාවක් මුද්‍රණය කරලා බෙදන්න බෑ. ඒ වගේම poster එකක් මුද්‍රණය කරලා රට පුරා අලවන්න බෑ. උද්ඝෝෂණයක banner එකක් අරගෙන එන්න බෑ. මෙන්න මේ කියන විදිහට තමයි දැන් මේ පනත ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් එක පැත්තකින් උද්ඝෝෂණ කරන එක ත්‍රස්තවාදය, වර්ජන කරන එක ත්‍රස්තවාදය, අනිත් පැත්තෙන් ඒව ප්‍රචාරණය කරන එක ත්‍රස්තවාදය. දැන් මේ කියන විදිහට මාධ්‍ය වලටත් මේක වාර්තා කරන්න බෑ. ඇයි මේ ත්‍රස්තවාදී පනත යටත් ඇතුලේ මේක වාර්තා කිරීමත් ප්‍රශ්නයක් ලෙස තියෙනවා. එතකොට දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ මේ පනත ගෙනල්ලා විජේදාස රාජපක්ෂලා මේ පනත ගෙනල්ලා අපිට මොකද්ද කියලා කියන්නේ. මොකුත් නොවුණු ගානට ඇඳට වෙලා පාඩුවේ ඉන්න කියලා. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් ඊයේත් දැඩි විරෝධයක් පළ කළා. මීට විරුද්ධ වන්නේ රට අරාජික කිරීමට උත්සාහ කරන කණ්ඩායම් මිස සාමාන්‍ය ජනතාව නොවන බවයි මේ අතර කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ප්‍රකාශ කළේ. ගොඩාක් කට්ටියට ඕන වෙලා තියෙන මේ රට කර්මවන්න කරලා නැවත වීති සටන් වලට ගෙනල්ලා මේ රට අරාජික කරන්න. එහෙම අය තමයි ඔකට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නේ. නමුත් රටේ සමස්ත ජනතාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වෙලාවේ මේ රටේ සාමය ඇති කරගෙන මේ රටේ නැවත ත්‍රස්තවාදයක් ඇති වෙන්න ඉඩ නොදී ඒ වගේම මේ රටේ සාමකාමී ජන ජීවිතයක් ගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අරාජික කරන්න බලන් ඉන්න කට්ටිය තමයි තමයි මේවට විරුද්ධව කතා කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු බොහෝ පාර්ශ්ව සිය විරෝධය පළ කළා. රනිල් වික්‍රමසිංහ සුපිරි බලයක් අත්පත් කර ගැනීමටත් එමගින් සියලුම වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාර ජනතා ව්‍යාපාර මාධ්‍යවල පවා තියෙන නිදහස මාධ්‍යකරුවන්ට තියෙන නිදහස පවා නැති කිරීම උදෙසා සැලසුම් සහගතව ඒකාධිපතිත්වයක් කෙරෙහි ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය රැකවරණය තමයි මේ පනත මගින් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. අවුරුදු 30 ගණක් මේ රට ත්‍රස්තවාදයෙන් බැටකෑවා. ඒතර ඒ කාලෙදිවත් මේ තරම් දරුණු මේ තරම් බලාත්මක ත්‍රස්තවාදී පනතක් අපි දැක්කේ නැහැ. ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ආණ්ඩුවට විරෝධය ප්‍රකාශ කරන හැම පුද්ගලයෙක්ටම හැම මාධ්‍ය ආයතනයකටම හැම මාධ්‍යවේදියෙක්ටම ත්‍රස්තවාදියෙක් හැටියට හිර කරගන්න පුළුවන් අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් දැන් නීත්‍යානුකූල කරගන්න හදනවා. මේ පනත ගේන්න හදන්නෙම මේ රටේ ජනතාව පීඩාවට පත් කරන්න. සහ මර්ධනය පුළුල් කරලා මේ රටේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිව බලාපොරොත්තු මේ ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රියාදාමයේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න තමයි මේ පනත ගේන්න හදන්නේ. රටේ ජනතාව එකතු වෙලා තමන්ගේ විරෝධය පළ කරනවා නම් එය ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාදාමයක් ලෙස නම් කරලා අවශ්‍ය දඬුවම ආණ්ඩුවේ හිතමතේ පරිදි ආණ්ඩුවේ නායකත්වයේ කැමැත්ත පරිදි ඊ රඳවා තබාගෙන ඔවුන්ගේ වැඩපිළිවෙල නිහඬ කිරීම සඳහා අලුතෙන් පනත් ගේන්නේ ආණ්ඩුව හොඳනම් ආණ්ඩුව බය නිසා කිසියම් සේවාවක වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරීකයන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා නම් ඒ ක්‍රියාමාර්ග ත්‍රස්ත ක්‍රියාමාර්ග විදිහට ඔවුන් අර්ථකථනය කරන්න සූදානම් වෙනවා. මේ සූදානම් වෙන්නේ යන් කිසිවක් නෙවෙයි මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ අයිතිය උල්ලංඝනය කර. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වලපල්ලට යවන තමන්ගේ දේශපාලන බලය නිර්ලජ්ජිත විදිහට තහවුරු කරගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහගේ බලය තහවුරු කරගන්න ගේන පනතක් මේ පනතේ ආධිනව තියන්නේ විශේෂයෙන් මාධ්‍ය අමු අමුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කඩවෙන මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැත්තටම නැතිවෙන පනතක් විදිහට මේ ත්‍රස්වාදී පනත හඳුන්වන්න පුළුවන්. ත්‍රස්තවාදී ප්‍රශ්න තිබුණ කාලෙවත් මේ වගේ පනතක් ගෙනාවේ නෑ. සාමකාමීව මිනිස්සු කරන අරගල මඩ පවත්වන්න මේ වෘත්තීය වේදීන් සහ මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ මේ ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න මේවා වෙනුවෙන් හඬනගද්දී මෙන්න මේවා මර්ධනය කරන්න ගෙනාපු පනතක් විදිහට තමයි මේක දකින්නේ. දුර්වල දේශපාලන හා පරිපාලන තීන්දු නිසා දිනෙන් දින සෞඛ්‍ය පද්ධතිය බිඳ වැටමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයින් පෙන්වා දෙනවා. ඖෂධ හිඟය ඇති වෙන්න එක හේතුවක් විදියට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ බලධාරීන් පෙන්වලා දෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් ඒකකයේ තියෙන ඖෂධ සම්බන්ධ මෙහෙයුම කරන පරිගණක පද්ධතියේ අඩුපාඩු නිසා තමයි ඖෂධ හිඟය කල්තියා අඳුනාගෙන ඒව නිවැරදි කරන්න බැරි වෙන්නේ කියලා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා පහුගිය කාලේ අදාළ සමාගම් අතර ලිපි නිකුත් කරමින් කියනවා තව දුරටත් පරණ ඖෂධ සැපයුම් තොරතුරු පද්ධතියේ සේවය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලබා දෙන්න කියලා. දැන් මෙතන හතර බීරි කතාවක්. ඒ වගේම තමයි මිලියන 700ක් වියදම් කරලා ස්ථාපිත කරපු නව ඖෂධ සැපයුම් සම්බන්ධ පරිගණක පද්ධතියනොත් අනාගතයේ අවශ්‍ය කරන ඖෂධ හිඟේ සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා ගන්න බැරි වෙන බව දැන් ඖෂධවේදීන් සහ රෝහල් පද්ධතිය ඇතුළෙන් වාර්තා වෙනවා. පහුගිය දවසක හෙළිදරව් කරා රුපියල් 7000 පෙත්තක් 77000ට ගන්න යනවා. 200 පෙත්තක් 2200ට ගන්න යනවා. එන ලක්ෂ 600ක පමණ පාඩුවක් සිදු වෙන ගනුදෙනුවක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හරහා සිද්ධ කරන ටෙන්ඩරයකින් සිද්ධ වෙනවා කියලා. අපි දැක්කා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මාධ්‍ය නිවේදනයක් යවලා තිබ්බා ඒක ද්වේෂ සහගත ප්‍රකාශයක් එහෙම ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වෙලා නැහැ කිය. නමුත් අපිට සතුටුයි කියන්න එහෙම මාධ්‍යයට යවන ගමන් ඊට අදාළ ටෙන්ඩරය කැන්සල් කිරීමක් කරලා තියෙනවා සෞඛ්‍ය ඇමතිවර. එතකොට දැන් එහෙම එකක් සිද්ධ වුණේ නැත්තම් ඒ ටෙන්ඩර එක කැන්සල් කරේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි අහන්නේ. මේ වෙනකොට තියෙනවා රෝහල් වල ඖෂධ හිඟයක්. ඒ ඖෂධ හිඟය නිසාද කල් පැනපු බෙහෙත් රෝහල් වලින් නිකුත් කරනවා රෝගීන්ට. එතකොට මේ බෙහෙත් දෙන්න රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයට චෝදනා කරන්න බෑ. මොකද මේවට ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය තියෙනවා. ඇමතිවරයා ඉන්නෝ. ඖෂධයකින් හානියක් වුණොත් ඒකේ වගකීම සම්පූර්ණ ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට වගේම ඇමතිවරයා බාරගත යුතුයි කියලා මේ අවස්ථාවේ මම ප්‍රකාශ කරනවා. එම පුතත් සමගින් අප ඔබෙන් සමුගන්නවා උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. අප යළිත් හමුවන්නේ දහවල් 12ට මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති සමගින්. ඔබට සුවදායි දිනයක්.